mba handrindrana ny fiterahanao sy hisorohana ny fahasarotana eo am-pitondrana vohoka na eo am-piterahana dia tsara raha manaraka ireto torohevitra ireto, Tsy mitondra vohoka alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taona sy aorian'ny dimy amby telopolo taona. Raha avy miteraka dia miandry roa taona farafahakeliny vao manao bevohoka indray. Miandry enim-bolana farafahakeliny vao bevohoka indray raha afa-jaza. Mampiasà fomba fandrindrana fiterahana moderina. Raha liana ny amin'izany ianao, dia manatòna ny tobim-pahasalamana akaiky anao na ny mpanentana ara-pahasalamana nahazo fiofanana.